Oaden tvorčeského dám Na andecen sobada Doe macen oadbeha Oaden tvorčeského dám Na andecen sobada ки дар доим вефтардам веф медос фокуа қалам сепедотан наусуфа вотар соз гарденеуам ваден творчески одам арфаке пе арфаке ват мевозе хосозе вефсозе назарфаке арфа тарфаке Вад мевози хосози Лев сози назарфаке vevsozake Lampran stoja kordake Zsírövkénén gátszakén Beosz mőn mez hütércén Venén arangarfakén аз дулекан тоғула аз дулекан тоғула фуку чаяр бачкала фуку чаяр бачкала ар маҷлис раисаке фукат лувин вевсозе вевсозена тарфаке арфаке пе арфаке ва меузе хусозе вевсозена зарфаке خو خود سازه به سازه نظر فکره Just give them гуфтан навсухан хотар соз гарденеван ваъден творчески ода арфаке пе арфаке ваме узе хусозе рефсозе назарфаке арфаке натарфаке ваме узе хусозе рефсозе назарфаке و هم نوازه خود سازه